Курандык бөлүктөрүнө бөлүнбөгөн бөлүкчөлөр элементтер деп аталат бүгүнкү күнгө чейин 400гө жакын түрдүү элементардык бөлүкчөлөр табылган фотон электрон протон нейтрон нейтрино мезон